назарбаев қазақстанның тәуелсіздігін өз тәуелсіздігіне айналдырып алды жасарал Қуаншалин, нұрсұлтан назарбаев қазақ ұлты мен мемлекетінің мүддесін сатқан деген көзқараста оның пікірінше нұрсұлтан назарбаев тәуелсіздік үшін күреспеген керісінше жеке амбициясы үшін елдің тәуелсіздік алуына соңғы сәтіне дейін кедергі жасап келген жасарал Қуаншалин былай дейді оның қазақстанның президенті деп аталуына ешқандай құқы жоқ өйткені ол қазақстанның тәуелсіздік алуына барынша кедергі жасаған адам өкінішке қарай ел тағдыры шешілетін сол кезеңде қазақ ның басшылығында республика компартиясының бірінші хатшысы ретінде нұрсұлтан назарбаев отырған бұл өзі сирек кездесетін кореалист ол өзінің жеке амбициясы үшін кімді болса да тіпті ұлтты да сатып кететін ол осыны жасады да михаил горбачевтың оған уәде еткеніндей сырдың қазақтан шыққан тұңғыш премьер министрі болу үшін сырды сақтап қалу үшін ол горбачевпен бірге ақырына дейін күресті бұл істе ол тіпті горбачевтың алдына түсіп шауып отырды бұны қазіргі саясаткерлер мен саясаттанушылар мойындайды назарбаев сол кезде осы мақсат үшін ең соңғы сәтке дейін қазақстан іріп шіріген сырдың жұртында жалғыз қалғанша ел тәуелсіздігін жариялауды созып келді тіпті метрополия ресейдің өзі сырдан шығып кетті бұл адамзат тарихында болмаған парадокс сандырақ метрополияның өзі тәуелсіздік жариялап шығып кетеді кімнен тәуелсіз бұл кезде сыр құрамында тек ресей мен қазақстан ғана қалған сонда ресей қазақстаннан тәуелсіздігін алған болады ма тек осыдан кейін ғана сырдың жұртында сопайып жалғыз қалған соң назарбаев тәуелсіздікті жариялауға мәжбүр болды енді міне ақорданың ресми идеологиясы қазақстан мен оның халқы өз тәуелсіздігі үшін назарбаевқа қарыздар деп жар салады бұл тек сандырақ қана емес бұл қорлаушылық шындап келгенде назарбаев қазақстанның тәуелсіздігін ұрлап алды ол бұл тәуелсіздікті қазақстан халқынан өзінің тәуелсіздігіне айналдырып алды және өзі билік құрып тұрған осы уақыттар аралығында ол тағы да ұлт мүддесін сатумен айналысты бұл ел қойнауын өз отбасы мен жақын маңындағылар үшін талан таражға салып бүкіл халықты қорлайтын приватизация саясатын айтпағанда ол тіпті жерді жекеменшікке беріп оны сату арқылы баюдың көзіне айналдырды біраз жерді қытайға берді ал әлихан бөкейханов болса күші тең емес ресей империясына қарсы ұлтырақтай жер үшін күресті қазақ жерінің орыс переселендеріне князьдары мен графтарына берілуіне бар күш жігерімен қарсыласты қазақстанның қазіргі территориясында қазақтардың өз мемлекеті болған жоқ деген ауырда үнемі насихаттап отыратын ұлттық тарихтың ресми нұсқасын көпшілік құптай бермейді және нұрсұлтан назарбаевты жұрттың бәрі бірдей қазақстанның бірінші президенті деп мойындамайды енді мына сұмдықты қараңыздар назарбаевтың өзі владимир путинге айтқан сөзінде у нас никогда в нашей истории не было государственности казахов қазақстанның ешқашан мемлекеттік шекарасы болған емес және қазіргі шекарада қазақтардың өз мемлекеті ешқашан болған емес деп мәлімдейді бірақ ол назарбаевқа дейінгі қазақ мемлекеті қашан қандай территорияда болғандығы туралы нақтылап айтқан жоқ яғни назарбаев қаншама ғасырдан бері келе жатқан қазақ хандығы мен қазақтың тарихын жоққа шығармақшы болғаны ой сонда жалпы ол президент болғаннан бастап 30 жыл бойына халыққа өтірік уәде беріп аңқау қазекеңдерді осы уақытқа дейін алдап келген кәдебидің айтқан асыл сөзі бар бірлік жоқ жерде бірлік болмайды деп қазақ халқының әдегенде өз бірлігі егерде тарихқа көз салып көрсеңіздер кей кезде өз арамыздағы бірліктің жоқтығынан барып көп жерлерде біз таяқ жеп жүрдік әлгі егемендік алғаннан кейін ел боламыз дегеннен кейін қырық руға бөлініп жүз жүзге бөлініп кетсек тағы да кім болса соның аузында жем болып кетеміз естеріңде болсын дұрыс па жоқ па дұрыс туған жер дегенге ауыл ауылдарды немқұрайды былай қарамау керек құрашайым әрбір топырағы әрбір өсімдігі әрбір жәндігі әрбір құмырсқасы барлығына дейін біз үшін өте қымбат отанды сүю еліңді сүю деген содан басталады